Wetugirira esawa zino nga ah, omwami Akram e South Africa wenjogirira kati tachawera a ah, alimu embeera yokubanga asosolebwa. Dwachi bamusosola Dr. Kuthum obufumbo bwe bukyalika akabuuza okusinziira ku information inatera ah, gye tukuleetedde olunaku olwaleero. Abasinga Dr. Kuthum mumumanyi eyaliko mukyala wa Haj Nur Muzata era ng'ono yagenda n'afumbirwa omwami yamanyikiddwa nga akram e, bakola omukolo gwali gw'amaanyi nnyo nyini ddala e, ogwaliko ne okusasamaza abantu ab'enjawulo era gwasomba abantu ab'enjawulo bayitirivu ah, essaawa zino ah, omwami akram ayinayo amawulire agamutambulirako nga gano ge twagala okuba nga tukusoosooterera olunaku olwalirwa mu budde buno agagamba nti ayinayo kw omukyala essaawa zino ali mu kukkuluma mu ngeri ki ngenda kubanga mbikuwa nateera ku mukutu guno wabula nga sinnaba kugenda mu maaso uh, kumalirayo lugero olwo tujjukireko emabega dr kuluthumu abadde nnyo mawulire n'omwami akram ku nsonga z'okubanga abapepeya mukwano gwabwe bano bagenda mu maaso ne bafulumya emboozi eyalimu olubuto era nga muno omwami akram yavaayo n'akakasa era n'alaganga ku luthumu waali olubuto essaawa zino wabula bwe twafuna ku luthumu yagenda mu maaso n'akyewakanya era n'akigaana nti tali lubuto ah, waddewo ebigambibwa hmm. bwoli lubuto ajati eh, olubuto terugaana muntu kusiiba era bonna abakyala abali eyo nga basitudde badde mba okusiiba ramadhan bulungi allah ajja baisamu bulungi anti obulamu bwo kisinzenge gyowuliramu obulamu bwo abantu baleme kwebuzabuza okuba bastudenti tebajja kusiiba naye nga nze siri kyombuuziza byawolokoso eki mukole mutya lwammwe <laughs> ah, dr kuthumu watu nasibula omwami we naaba ng'ate yakwatekubwa addayi e south africa ng'eno nno yewavudde kanaaluzaalo ono oba embebebeze eno ereese amawulire gano getugenda okuba nga tukwanjulira ah, tujjukireko emabega nti yakwatekubo n'agenda e south africa oluvannyuma lw'okuleka obufumu obwe nga abutereezezza mu ggwanga erya uganda ne mwana muwala ah, dr kuruthumu wabula kati e south africa omwami akuram asosolebwa nsonga kyemusosoza era lwaki atuuse ku mbeera eno eyo yokwagala okudda ne uganda okusinziira ku mbeera eno ah, omwami akram emabegako nga tanaba kubeera mbufumbo ne dr kulthum kigambibwa mbu yayinayo omukyala ono nga yali awangalira naye mu ggwanga erya south africa era nga omukyalo ono amannya ge gakozesa obamanya gamatuufu ye railan erias kimera e, ge mannya gakozesa okuba nga abeerawo mu bulamu obw'ensi eno era nga bagamba nti mukyala alina ssente mpitirivu nnyo era mukyala wa bizinensi era nga ayina ebizimbe ebyenjawulo ne companies ez'enjawulo mu ggwanga erya south africa kakati nno bino byagenze okubaawo era byagenze okugenda maaso n'okusaasaananga omwami akram amaze okukwata ekkubo n'ayingira ekibuga ekye south africa okuddamu okuba nga ateera awenja ekikumi wabula abantu amu be yalekayo bagenze maaso ne bamukuba amajje amavundu nga balaga nti si bamativu n'ekikolwa kye yakola okuleka mukyala we gwe batandika naye mu mbeera eri eyali enzibu ennyo ennyini ddala n'amusuulawo n'aba nga ateera agenda ne dokita kuruthumu wabula embeera eno nga bweri gwe omulabi oba awuliriza golwuza kyandibadde kyabuvunanyizibwa akramu kubanga asoosa otuwaza nnyo ku luthuumu ne yeerabira oba n'aleka omukyalo oli gwe baatoba naye oba omukyalo oli gwe tumanyi eyasookera ddala uh, bino nno bikyagenda mu maaso n'okuwanvuwa newankubadde nga uh, omukyalo ono tannaba kwatiikirira nnyo nnyo mu mawulire oba kwatiikira nnyo mu kamera ku clarifyinga naye nga information gye tugezaako okuba nga tukuwa nti e south africa ye ng'omwami akram takyayina otuwuliro uh, oba na mirembe okusinziira ku kigenda maaso uh, eddiini y'obusiraamu abasinga yemugimanyi nti ekkiriza omusajja okubanga ayagala abakyala abasukka mu babiri nga kino bwe kiri oba okuweza abakyala abana wabula gwe ng'omulabi olowooza kyandibadde kyabuvunaanyizibwa akiramu okusooka naaba ng'ateera awo wakuthumu omukyawo ly yasooka naaba ng'ataamulese ye ne wankubadde yakikola kufuna femu ku kuluthumu oba yali amwagala kubanga abirana obakompeyaringa ku kuluthumu alina popularity mu ggwanga erya uganda ate omukyalo oli yaalaga ayinawo kasente akawerera ddala nateera kati akoramu ono tumubalire ng'agwa ku ttuluba ki yigwe oba gwe nga w'otunulira omukyalo oyo mu bifaananyi ddala benkanira wa ne kuruthuumu era gwe oyinza kutwala mukyala ki oba olekaani n'osigazaani bino nno nga we bigenda mu maaso nga bwe tugenda okwongera okuba nga tukukwatiriza okuwa ensonga ezisingako wano tukulekedde ekibuuzo omwami akramu gwe wandibadde omuwa advise ki oba wandibadde omuwa magezi ki okusinziira ku kino ekigenda mu maaso tebabanga banoonya kumanyikwa oba banoonya popularity bo nga bo nga woolaba embeera ennaku zino abantu abasinga bateekawo stand okwagala okufuna erinnya naye nga bwe bitw ebiri era bwe bitw ebiyimiridde mu ggwanga ery south africa ensonga eno nga egenda maaso n'okuba nga eranda ebiseera ebisinga mu kuwa information tetumala googera te uh, bintu byetuteeka kasa oba bintu bitali bituufu uh, wetwagenze ku mukutu gwa dr kuruthumu nabunya muzaata e, omukyalo oyo amanyikiddwa ennyo era nga yagenze maaso n'apositinga akatambi akalumbuye lumbuye ng'agezaako omulabula oba okumugamba nti mukyala muzaata noonyaako nga sinnaba kuta byama byo tusuubire nti bye bino ebyama bye badde ayagala okuta oba bye bino information gye badde ayagala okuta wabula mukyala muzaata ye yagenze maaso n'ateekayo caption oba omutwe ogugamba nti bulijjo omala kunoonya nga tonna nsabulirako bwatyo n'agenda mumaaso n'amugamba nti totawaana nange tabintu byo mukyamusata yagenze mumaaso n'amulaga nti mugumu era n'amukakasa nti ate kyonna kyata wabula sooka olaba akatambi kano oyongere nate era okuba nga oclarifyinga ensonga zino tube nga tweyongerayo bifunga afundike buli omu amanyi omukyala gwe bayita eyali mchao mgenzi nuhu muzata batte waita kutumba kutumu data enamba yakwali ku facebook nonya akonga nabo jisimu fungize kutumu zata na information jendi na jesaga la kuta ku social media insiku wawala matunjala soka kufuna saidi yo enamba ya social media kwali ku facebook kunjala funa saidi yo nga sina ta information kubanga yinzo kuleta nsasage ku mugwanga kati namba yange ku erinja la kusoka ku ida party yo bwe ogamba ki then in comparing information je nina ensejja kutya e namba yange jeri jinonyeko nkweta ko kubuza ku side yo bwe dada isa kumala kuta information yeno ate wo nimmo tuke kube mukube be kutironga tiba ntibategede bacho fudde so kuruso kusomo zata mchala wa muzato mugenzi na information je nina injara soka kufuna side yo beni comparing information je nina ndawo banji to basijaba njagita bwemba bwa toko takinza within uh, uh, seven days njya kumizo kusumula information nimo ndo kabo banga kufunya ka mugozi mboro kana kutomera tonenya kubage ne enamba ya ku social media kweli platform kweli ya whatsapp facebook kweli so njara kusoka kufuna side yo kufuna ichifana yitofu bonobo ganye within seven days nze njagita kanso kenji zindo kona wanogulunji nyo ngizinzeko nawo nobulungi nnyo ngiteeke mu kattu kayo wano gisavings ah, so ku lusumu zata wonna wooli noonya enamba yayo ku facebook nebibuzo byenjala okukubuuza nkompeyalingina information gye nnina bw'ogaana okujja after seven days wake up ngenda kuba bomu ku social media anga omaze okulaba akatambi kano tukyagenda maaso n'okuba nga tuweyinga ensonga eno ekigambibwa mbu mbu omwami akuramu engeri gye yezzeeyo mu south africa era abantu abasinga abagenda mu maaso n'okugamba nti agezaawo kupanga lukujjukujjo mbu olw'okutunda ebyobugagga bye baakola nabyo n'omukyalo oli eyasooka akomewo nate era atebenkere mbufumbo bwe n'omwami oba n'omukyala dr hajat kuruthumu ensonga eno ekyali mu mbu okusinziira newankubadde bino bigenda maaso n'okuba nga biranda nate era mu bantu be south africa okusingira ddala ne uganda nga bitandise okuba nga bimerukayo tusuubire ekintu kyo kinaaba bwe kityo oba tusuubire embeera e, nga bweyogerwa nti omwami akram yazzeyo okunoonya ssente oba kupakasa nsimbi wano nno kikuwa kyakuyiga ki ebiseera ebisinga abantu mugenda ne muba mukwano oba ne mukolo ne mugenda ne mwegatta mu bufumbo nemwagala nate era okugwasanguza eri mawulire oba eri ensi okubanga ebamanya bwekitwa ofunamu obuzi oba kyalenji yonna yonna kiwunzika kikuddidde nga n'okuswala oswadde ngaensi yonna ekoze eki ekutegedde tujugeko emabegako omwami akuramu abadde agezako okusipendinga ssente mu kushopingira omukyala ajat kuthum era nga n'emboozi y'amawulire ebadde etambula mu nsonga z'olubuto nga emubadde mu biraba nateera mu mutimbagano bino nno obufumbo ebiseera ebisinga tulabye obufumbo bungi nga bugwa olw'ensonga y'okuba nti bagenda mu maaso n'okuba omukwano gwabwe mawulire oba oliawo tetwandigenze mu maaso nakutegeera bino bya mukyala yasooka oba tebyandi mu affekiti nze singa tebagenda mu maaso nakulaalaasa bufumbo bwabwe mawulire nabwe kityo tukubiriza okwongera okuba nga obufumbo bwa siriyasi mu butwali eddala ng'ensonga ate era n'okwongera okugonjoola ensonga ez'emmaka oba ewammwe nga tezinaba kwasanguzibwa bantu kuba teri muntu akwagaliza kirungi